Hmm. Basi yule bwana yule kule anasema wewe vipi huko? Huyu huko Shimoni namsikia wewe jamaa anasema wewe vipi? Anasema mwambie yule jamaa kule atoke aje huku. Umu veni ipo. Ve? Veni ipo. Mm. Veni ni mchanga wa madini. Mm. Wanaita veni. Mm -hmm. Sasa mimi kwa sababu nataka kujua mm. Sijawahi Hmm. Nasema veni ni nini? Veni ipo, eh, nikamwambia, mwambie huyo aje huku veni ipo. Mm. Nikamwambia naweza nikaingia humo. Mm. Shimo refu kama mimi watu wawili. Kwenda chini. Eh, kama mimi nzame alafu mwenzangu anikanyage hapo aende juu. Ndio level ya juu. Ndio level ya juu. Mhm. Uh -huh. Ushanaelewa? Mm. Kwa hiyo namuuliza vipi mimi naweza kuja hapa? Akasema njoo ustazi tu hakuna shida. Mm. Sawa. Unaweka mguu huku, unaweka mguu huku, huku, huku, huku mpaka chini. Nilipofika chini nikamwambia hivi, kwa ni shimo jembamba hivi? Shimo ni jembamba, unaweka miguu tu huku na huku unashuka. Ah, Ukifika chini kule, yule yule nikamkuta kaingia ndani hivi mm. Yaani kaingia kama huku, shimo limeishi hapa, kaingia kama huku huku kuna miguu mm. Miguu tu ndio iko huku mm -hmm. Kwa hiyo ile shimo linaenda mpaka kama nje huku mm. Una, unatembea na tumbo hivi mm. Sasa nikamwambia oya, Shebe anaitwa Shebe, Shebe, hebu mwanangu sogea na mimi nione hiyo veni Mm. Akanambia Veni ujui Nikamwambia mimi nataka kujua Veni. Mm. Akanambia ah, ngoja akatoka hivi kinyume nyume, akanambia ingia hapa. Mm. Nikaingia. Mm. Hiyo harufu yenyewe kuivuta na udongo huko chini. Mm. Unajua shimo kikubwa. Kwa hiyo mimi ni kinini? Siwezi kunyanyuka hivi, ni hivi hivi tu. Naweza nikaenda hivi kitu yani hivi hapa na hapa yani, yani labda nafasi ya juu hata kuinua kichwa hey, eh. wala kushusha mm. kwa hiyo unaenda hivi uso ukishaika hivi unaenda hivi unarudi hivi mm. akanambia nkaingia hivi naye akaingia kwa huko akamilika akanambia unaona pale kama kwenye mto pale unaona mm. ile pale ile nyeupe lilopita hivi kuna mchanga mweupe umepita kati ya udongo mwekundu na mwekundu mm. kuna mchanga mweupe umepita unaona ile ile mm. ndio veni ile ina mawe mawe nkaambia ah, ile ndio veni ile eh nkaambia sasa mimi nitafikaje pale mm. <laughs> nikapiga dua eh. Akanambia pale unafika, hebu ngoja mimi niende sasa. Yakaa napita huku mimi napita huku, twende. Kweli nikaenda, nikaenda kufika kule nikasema, hii ndio veni Mwenyezi Mungu jalia tupate jiwe mm. Alafu kabla sijaenda kule, kuna babu mmoja alinipa unga fulani hiyo Kumbe ulipita kweli kwa, kwa, kwa babu nilikwenda, lakini muda tu nilipindi kwenda, alafu ile safari ikafa muda, nikakaa kama miezi miwili, ila haukutuambia. Ah, ah, sijaambia <laughs> zamani hiyo na mimi nimekwenda kula hata ile mahesabu ya kule nilikuwa mm. sina lakini siku ile tunaenda polini kwenye begi langu unga ule unga eh nikachukua ule unga nikapulizia pale kwenye ile iliyoambiwa ni vyeni nikamwambia huko tutapata dini mm. sawa ustazi sawa haya ngoja mimi nitoke mimi nikatoka kwa sababu sijui wanaitoaje ile mm. nikaja nikakaa kama hapa wale wote wamezunguka kule juu mm mimi nilipotokeza pale, yule mlevi akasema ngoja na mimi nije. Akaja muda, alipokuja akamuita yule, akamwambia vipi huko? Akamwambia bwana, kuna veni hapa, njoo tupige, tunaweza tukapata hata kiroba kimoja na nusu mm. inatosha hiyo mwanangu, hiyo tutaokoa hiyo, tunapiga hiyo, tunaenda kulala sawa. Wakapiga mm -hmm. wakaanza kuipiga ile veni kwenda, akatoa kiroba kimoja na nusu mm. kiroba kimoja na nusu, tukagawana vinusu nusu vitatu mm. tukabeba watu watatu, hmm. wakabeba mm. watu watatu, mimi nikapewa kamba na sururu Mm. Tukaenda zetu mpaka kule tulipofika, tukatafuta sehemu, tukatengeneza tengeneza majani kufyekafyeka nini, haya tengenezeni moto, tukatengeneza moto pembeni na pembe hii si wenyewe, tukalala kati kwa ajili ya wanyama, tukalala ah, moto ili wanyama wasisogee. Eh. Kwa hiyo mnalala moto unawaka, ndio ukiamka kama umezima asubuhi, kumekuta <laughs> mnakimbizana unacheza, na ukilala moto ukikufuata hauwezi kukufuata utaelekea huko. Hata kama utakuja huko ah, hamwezi kulala nyote, we kule kuna kulala kule jeshini. Mimi mwenyewe sijalala, nimekaa tu naangalia hivi likianza nielekee wapi. uh-huh. Mhm. Oh, Unacheza, unaweza ukaja ukakurupusha asubuhi usingizini, ukaenda Magolani kweli, asubuhi kumepambazuka, saa wale ndege ndo wanaanza kulia wale, bado kuna giza giza. Mimi nishamka niko kwenye moto pale na chochea chochea mwenyewe pale moto usije ukazimika, kibaridi kibaridi kule porini jamaa kidogo mlevi kaamka, oya amkeni tukaoshe. mm -hmm. Wakati tushasema kama na asubuhi tunaenda kupiga tena mchanga ili tupate angalau mwingi mwingi tukaoshe, asema tukaoshe. mm. Humu kuna dini humu. Humu kuna nini? Kuna, kuna dini, dini humu, tunaenda tukaoshe. mm -hmm. Wawili wanasema hamna kuosha, tunaenda tukaongeze mchanga. Wawili wanasema tukaosheni, tumebakia wawili. Mmoja naye akasema hamna kuosha tuendeni tukaongeze mchanga. Mimi akili yangu sasa pale, yani, yani siku zote kwenye maamuzi kwa wale mimi nabakia wa mwisho. Mm -hmm. Sasa wao wanavyojali, Mungu anavyojalia watapishana mpaka wanashikana mashata wanataka kupigana. Mm. Alafu mmoja tu atasema hebu tumsikilizeni na ustazi. Mm. Basi mimi kishasema naangalia wapi wako wengi. Mm. Kaka nikatulia, nikauangalia ile mchanga ni nusu tatu. Mm. Kiroba kiroba cha kilo 25 nusu tatu. Mm. Kaangalia mchanga alafu kaangalia usiku. Na asubuhi asema kama tukapiga. Tukipata tena kama huu utakuwa mwingi tukiosha tumepata saa. Tujapata tunaondoka kwa sababu mm. chakula chenyewe kimebaki cha kupika asubuhi tu. Mm. nkaka nkafikiria nkaona kwa jinsi mlevi alivyochachamaa mm. na wale wawili wamemfuata watatu mlevi na mwenzake mm. wanataka wakaoshe au huko watatu hawataki. Mm. Mimi nikamwambia sikilizeni, riski kitaka kuja lazima kuna vita. Humu juu elimu, twendeni tukaoshe. mm-hmm. Twendeni tukaoshe. mm. Tukishaosha, kama jue ni dogo, tukubaliane tunaenda kuchimba tena, kama ni kubwa tunaondoka. mm. Sawa sawa. Mungu alijalia maji sio mbali, tulala kama hapa, maji kama hapo nje. mm. Mtoni, karibu karibu na mtoni. mm. Tukenda pale tukawakachukua chekeche leo wakatia mchanga. Sasa kila mtu akapangiwa kazi yake na ule mlevi mmoja, maji mtoni kule akileta mm. mmoja kazi yake ni kuweka naosha kwa maji kumbe eh, kwa maji yeye mlevi anakoroga mm. sawa ni wangapi au watatu mm. mmoja anatoa maji mule kwenye kishimo pale chini mm. mimi kazi yangu ni kuchambua mm. <laughs> kuchambua kishaosha ile ledhi, mimi nachambua. Mmoja angalia askari huko akake kule barabarani, angalia askari wakitokeza, atuambie wasi akatunyang'anya mchanga mm. Sasa mimi nimekaa kama hivi sasa, yule anatia maji, yule kashata maji, yule anatia maji, yule mchanga anakoroga koroga kidogo, naona kama mwanga umepita piu. Mmoja akasema hilo mi naangalia kwenye kaputi nakiona kidude kama hivi mm. Ki, kama hivi mm. lakini chekundu mm. na kile kikitoka mchanga kikiingia maji kinamwaga kama mwanga kama kumepita umweso vile mm. hey, jamaa akasema hilo limetoka, kalichukua yule mlevi kalitia mdomoni mm anapotea mdomoni, anazidi. Sasa ile mwanga ukipita, wanaosha wengine mm. wale wengine wale kontoni, maana watu hivi kila mtu mm. anaosha mm. wanaanza kuangalia ni nani wana muhemko waliopata mm. Sasa pale kimya, watu wote kimya, si wale yule anaendelea kuosha, lakini sisi tunaulizana yule kule babarani tayari naye anamhemko atakaje? Huyu kuwa ale kuna kuchota maji naye kasimama na ndoo yake, na wale kule wote wanaangalia, wanaangalia kila sehemu, nani ambao kwa watashangilia mm na ukishangilia hapo wewe siacha hata ukasubiriwa barabarani mbele kwa mbele ukapigwa roba. Mhm. Kwa hiyo pale kila mtu katulia kimya. Mm. Watu wanaanza kuosha, kumaliza ule kanipa mimi nimechambua chambua hamna, nikamwaga, kaika weka mchanga, kaika mchanga, wakaosha osha, kukatoka tena kidogo kidogo kachukua, kaika kanipa shike cho ustazi. kamaliza pale kumaliza kumaliza. Ah, bwana eh. Oya wanangu vipi hapo? Ah, si tunarudi tena kupiga piga kule tunaenda kuchimba. Mm. Jana tumepata kipointi mbili hichi. Mm. Sawa. Ah. Kwa ndio hicho kikafidia ule mwanga ulionekana mwanzo, watu wakafikiri ndio. Ehe. Ah, watu ndio wanaulizana, watu hawajajua ni nani. Sisi tushajitoa pale kama si hatuna. Tukaenda zetu kule tulipolala kwa kule porini porini palipofika akasema mwanangu jiwe ile hapa. Mm. Wote sita tupo pale. Mko wawili tu. Sita. Sita. Eh, sote tupo pale sasa. Lile kubwa udogo. Lile kubwa sasa ndo kalitoa. Uh -huh. Jamani, hapo kulikuwa kuna watu zaidi ya sita. Watu ni wengi pale ah. mtoni kote wamenini. Na nikitoka tu kwa sababu mm. kawaida lile mkakati likitoka tu. Mm. Kama kutakuwa hakuna watu wa technical, watu wanaojielewa. Mm. Lazima lile litaishia njiani mikononi kwa watu wababe watatokea tu wapore, kwa sababu lazima ile roho hilo, wajua kitu ambacho kwa ushakisotea muda mrefu, alafu <laughs> unaona mwenzio huyu eh. anachukua mm, mtu anakupiga hata na panga la kichwa akalichukua. mm -hmm. Sasa jiwe hili hapa, yule mlevi ndo anaongea mm. Hii ni safari. Ustazi umekuja jana eh? mm. Kesho tunaingia Tanzania na kila mtu anaenda kujenga nyumba. Hili jiwe hili mnaloliona mm. Nikamwambia unasemaje? nakwambia hivyo ustazi wewe utapata hela hapa ununue gari na ujenge nyumba mm. na kila mtu sisi watu sita hapa kila mtu atapata nyumba na gari mm. kaambia bulete nkalishika hapa nkaligeuza kakianga ni kidogo kama hivi kijiwe mm. kama hmm. hivi mm. nkakizungusha nkakinini nkakinini nkakinini nkasema sasa mi na ushauri jamani mm. wengine wote wamenyamaza mm Ushauri wangu twendeni tukafanye tena kazi, tuchimbe mchanga kama ule hmm. huyu mm. hapa. Huyu maneno yake tangu nyingine ni sawa, lakini mimi siamini mm. twendeni mm. mmoja naye akaniunga mkono, kweli, twendeni tukafanye kazi. Yule mlevi anasema wewe, yoyote atakayeondoa mguu wake hapa kwenda kufanya kazi, ujue kwanza humu kwenye hili jiwe hayumo, na mimi hii ni safari naenda kuuza. mm -hmm. hizi ni pesa mm unataka nini wewe? Kwani ukitoa milioni 30 wewe hujapata tu hela wewe? Mm. Eh? Sasa akisema mm -hmm. vile yule naye akasema kama ni hivyo basi turudi. <laughs> Sasa nikabakia peke yangu. Ehe. Hmm. Wengine watu washaungana naye sasa, twendeni twendeni. Nikamwambia basi sawa, twendeni. Mmoja yule aliyesema kama akaambia yeye nipo, akasema subirini. Subirini. Tunapiga kura hapa. Mm. Haya, kura ya nini tena? Nikauliza. Wakukaa na jiwe, wakubeba jiwe hapa mpaka kijijini nani? Mm. Tunatembea masaa sita, nani anabeba jiwe? Mm. Kila mtu kimya. Akasema mimi napendekeza hapo ustazi. Mm. Eh, mwingine naye apewe, kweli apewe, kweli apewe, kweli alikuwa na hilo nilevi. Akasema mlevi akasema hata mimi sawa napendekeza shika ustazi. Nikapewa. Mm. Sasa nikaniangalia lile jiwe. Nikamuuliza napewa hili vipi sasa? na kwangu ubebe mpaka kijijini, ubebe mm. wewe ndio utakaa nalo. Wengine mm. wachawi tu, yule mlevi yule anaanza, wengine hapa wachawi tu, beba wewe mm -hmm. Tena hili bebe jiwe, unajua ninabebwaje jiwe? Kaambia sijui, chini ya ulimi. Halafu ona kaa katikati, yaani wawili wanakuwa mbele, watatu wanaokaa nyuma, wewe unakaa katikati, tunakulinda mm. Sawa, kuna sehemu tukifika watatu watakaa mbele, moja atakaa mbele sana wawili nyuma, wawili nyuma, ili kuangalia polisi, kwa sababu polisi ukifika, yani unatiwa vidole vya umu, unachokonyolewa kila sehemu kutafuta mawe mm. kama vile walioko porini kule. Sawa, tukaanza safari, tulitembea mpaka tunafika kijijini, tunafika barabarani karibu ya kwenda huko. Tulitokea kwa barabarani sehemu nyingine, akasema tupande gari, tukafika kijijini saa kumi na moja saa mbili hiyo tu, saa tatu hiyo tumeondoka, tukafika saa kumi na moja pale tulipofika, matajiri washaondoka mm. Sasa bwana, ilijiwe jiwe mimi kabla tuliposhuka tu pale stendi pale mm. yule bwana, kuna kuna gongo fulani inaitwa Royal mm. pombe kali hizi mm. akachukua eh, Royal ile mm akamimina akatupa kichupa, akapiga nyingine, akatupa kichupa, akapiga nyingine, akapiga tupa kichupa. Yani ile andupa kichupa kashalewa mbwii. Mm. Yeye ndo mwenye hela. Ndo mwenye hela? Ya porini ile tuliopewa hatujatoa hela. Mm. Kuna hela mbosi akikupa lazima uwekee polisi. Mm. Kama mnaweza mkakamatwa hata mara tatu mmemna hapa polisi hata mia mbili mia mbili. Mm. Zote anazoea. Kashalewa mbwini anasema sasa sikilizeni hapa juu asichukue mtu yoyote, anachukua ustazi mm. alafu kila mtu akalale kwake mm. mimi ndo nenda kulala na ustazi nyumbani mm. wale wakasema hapa hakuna mtu yote anayekutaka kubanduka, kama vipi usende kulala kwako, unaenda kulala kwetu mm tubaki na jiwe na ustazi. Kwa hiyo wewe, sisi tunaondoka na ustazi na jiwe mm. Wewe utatufuata sisi, sio wewe utufuate utupeleke kule porini, nataka ukatukabe mm. Watu wakaanza kuchenjiana kidogo, naona ngumu, wale wanaenda huku, wanaenda huku, watu washajaa mm. Wengi yani, watu wengine wamekuja, watu wengine sasa, si kijijini pale mm. Ngumi sasa hey. Eh! Hey, mi sasa hapa naelekea wapi? Sina hata kwenda, sina hata nini, najua ninalo mimi mm. Sasa katika kukunjana pale wakaja akasema jiwe. We wewe uchawi. Yaani yule mlevi anamwambia yule jamali anasema njoni huku veni pale alipiga yule mchanga. Mm. Anasema wewe anamwambia wewe ushai kupata jiwe? Wewe mpaka uchimbe na mimi ndio nyota yako. Unaona leo tulivyopiga jiwe. Sasa anaambia watu sasa. Watu wanasikia. Watu wakajua ah, hawa wanajiwe hawa. Mhm. Uh -huh. Wanajiwe mimi kuna banda moja linaonyeshwa TV ya Waswahili wa Tanzania ndo wanaingia sana. Mm. Mimi tayari nishasepa zamani nishaenda kukaa kwenye TV. Mm. Yaani pale watu wanagombelezeana gombelezeana ee, ee. mpaka baadaye nilipoona watu wanarudi kwenye TV mule, maana watu wengi walitoka mule kwa kelele. Mm. Mimi nikatoka kule nikatafuta moja nikamwambia bwana, eh, tuweze tukatafute sehemu tukae kwa sababu wasi usiona kishanuka au mm. namba yule bosi unaye? Mm. Kama namba yule bosi unaye ukimpigia anatoka kule anakuja sasa hivi ili mradi tu alichukue. Mm, sio yasiwe mengi. Eh. Asema mimi namba sina na huyo mlevi mwenyewe huyo utamwambia nini sasa hivi? Mm. Sasa hapa, sasa hapa sikilizeni. Twendeni kule kwao, kwake. Mm. Tukenda kwake, mimi namuuliza tukenda kwake watu wakija kutufuata nyuma. Au kama vipi basi shikeni ile jiwe. Mm. Shikeni mimi Nika nikawaita. Eh bana shikeni ile jiwe. Sasa kiukumpa. Yaani na tunajiwe mimi na wewe. Mm. Nakupa wewe lakini mwingine anasema ah, usimpe wewe na mhm. mwingine naye usimpe huyo. Kila mtu wanataka tu wewe bora ubaki na mimi. Ehe. Mkana sasa ushakuwa mtihani. Na sasa mimi nipate wapi nikajificha mimi? Mm. Nguo zangu ziko kwake kule. Mimi nikaondoka mpaka kwake kule. Nilipofika nikachukua begi langu. Wao wao wameridhia wewe uondoke nalo Sasa pale inafuatwa nyuma nyuma sasa. Ehe. Hakuna mtu ananiacha. Mm kwenda kwake kule kuna kisima tukawao nikaoga na kila mtu akaoga pale haraka haraka watu wakabadilisha nguo. Ndio mlificha wapi mdomo? Mdomoni. Natoa mdomoni natia mfukoni kwenye doto. Nikitoa mfukoni kwenye doto natia mdomoni chini ya ulimi. Mm. Kumaliza kuoga pale kwake kuna mwembe. Mimi nikashika begi langu nikakaa pale kwenye mwembe. Mm. Na wote wakakaa. Mm. yani kama nimeatia kama nikaambia sasa hapa we si unga upo e, eh, pikeni ugali basi e, mwanamke yule akapika ugali nini tukakaa hasa pale kidogo amani ikapatikana lakini yule bwana ndio kalala pale kalewa kalala mm. wale watu wengine waliosikia mnajiwa hawajatufuata mm. hawajatufuata halafu watu hawajui kama mimi niko na wao mm. tukakaa pale mpaka jioni jioni jioni ule bwana ndio pombe zimemzidi kunyanyuka hawezi mimi nikawaita wale watano wale wanne wale tulikwenda nao mi watano mm. kaambia sikilizeni ku huku tuliko huku tuna riski maisha yetu mm. twendeni kule mjini mm. tukajichanganye changanye na wale watu hata kama tutalala barazani kweli kweli kweli kweli si tukaondoka tukamwacha kule kwake kaleo yuko peke yake yuko peke yake na yule mwanamke wake kule bondeni mke wake hajui kama nyie mnajiwa hajajua yes kanini na si pale tumenyamaza mm -hmm. na mlimbebaje huku mjini kum kufika kule kati alilewa pale. Watanzania niwe ukishalewa mm. kukunusuru unaweza ukabebwa hata na toroli <laughs> kwa kama ni bondeni <laughs> ah, no, Tanzania mimi tulipofika barabarani kule, yule mmoja akasema, bwana eh, mimi na kwa sababu nakaa kule, twendeni. Eh bwana, eh, usije ukaleta mambo yako ukatafuta ukaja ukaleta ah, hakuna tatizo, twendeni. Kweli tukaenda kwake, kweli tukakaa mpaka usiku mpaka saa nane hatujalala. Mm. Kila mmoja anamchungulia mwenzake atalala <laughs> leo. sije kalala akakimbia. Mm. Yaani kwa mawazo ni hayo. Yaani wao wanahisi wakilala wao wanaweza kukimbia. Mimi nikilala hapa atakuja kunikaba. <laughs> Basi nimekaa vile vile unaambia mpaka alfajiri. Alfajiri mimi ile saa kumi na mbili niko barabarani nao na jamaa naye kule anatusaka kashati ya panga hapa sasa mm. ah, ah kaisi mnanilia mm. haya kaja alipokuja anataka upanisha barabara tu, sindo tuko hapa tumesimama. Mm. Itakuwaje mnikimbie mimi? Mm. Ni wewe hapa kamkaba yule jamaa yule yule yule tu anayepigana alionyesha veni eh, uh -huh. Shabani akamkaba mm. ngumi, katoa panga hapo mm. Sasa ndo watu wakaingia mm. Sasa wakati ile picha inaendelea, watu ndio wengi wengi, bosi ndo anatokea na gari mm. anapita, si tuko barabarani hapo mm. Bosi wakati anatoka anapita, anamuona ni yeye mm yule jana nimempa hela ende pole. Nimemwambia asilewe. Lakini kalewa angalia bala akashuka akatoa basto lake. Mm. <laughs> Akarekebisha, akawasha. Juu. Juu. Mm. Ah, kule bunduki nimeona kama alipowasha watu wakajua ni polisi. Mm. Maana polisi kule wanaogopeka. Mm. Tayari yule naye hata kukimbia mwambia wewe usikimbie. Mimi nime, nime nini kukufuata wewe. Njoo njoo njoo njoo njoo. njoo. Mm. Sasa mimi nipoona neno na wale wengine Tukaenda pale. Tukafika, ah, ustazi vipi? Tumeenda porini, tumerudi. Lakini bwana tokea jana tuliporudi hali ni hii. Mm. Akasema, "Hebu twendeni, njoni kule ofisini." Sio mbali. tukaa yeye akaenda. Bado hapa wajui kama mnajiwe. Hajajua. Mm. Ah, wakati alipomshika akasema usinivute hivyo mi najiwe <laughs> huyo ambaye kalewa <laughs> anamwambia <laughs> kashika bastola alafu kamkuta anamwambia usinishike hivyo mi najiwe na madini mm, hapa mm, nilipo mi najiwe mimi na, na pesa eh. usinishike hivyo eh basi jamaa kusikia vile akatuita kule tukaenda akaacha kwanza akaheshimu mm. kwanza jamvuta tukaenda zetu kule mpaka kufika kule tunafika pale mlangoni bosi kashaingia ndani kwake getini pale mm. jamaa kaka getini katoa panga anamwambia wewe huingii humo anamwambia nani yule mshikaji yeah. wewe humo mm. humo kwenye jiwe wewe humo anamwambia yule mshikaji aliotoa mchanga mm. humo nikaona sasa yeye unajua shaka ujinga mm. ingaji yeye ni mkubwa ni kila kitu mm. lakini sasa ushakuwa ujinga unamdhulumu mtu live live kwanza yeye huyu nikamwambia wewe unavyoelekea wewe hujawahi kupata mm. wewe hapo huyo huyo yule mlevi yule namwambia mm. halafu hizo sio katalogi mm. ukisikia ujinga na ushamba ndio huo mm-hmm. sasa kwanza wewe umechangia nini katika hilo hilo unalosema wewe kama unajua unajua umechangia nini mm. umefanya nini umebeba mchanga, umetoa mchanga, umebeba mchanga, umefanya nini? Mm. habari zako za kishamba hizo bwana. Mimi shapita, mimi niko huku ule kamzuia huku. Mm. Mimi kaingia ndani nikamwambia sikiliza. Wewe si ndio wanaisema ni bosi? Mm. Hebu naomba kwanza, hebu nenda ukarekebisha mambo yako huko, alafu tuzungumze. Mimi naona kama mna ni wewe na hao mnanipotezea muda unaomba namwambia bosi sasa namwambia ule bosi yule eh. wengine wako nje mimi nimeingia ndani mm. kwani kuna nini akasema kamwambia wewe nenda kaangalia alipofika ule ana nini mm. alimshika alimpiga bungi na kibao mm. unajua ile kumpiga mtu kibao elewa pombe ikatoka mm. <laughs> chini akinyanyuka anaanguka anaanguka mwenyewe eh yani kampa kibao kaanguka mm. akinyanyuka tena anaanguka mwenyewe mm. kibao kinaendelea kile kile kimoja <laughs> <sighs> mpaka alipokuja kukasa alimwambia eh, nikwambia, si nikwambia mimi sitaki kukupa hela yangu. Mm. Sitaki kukupa hela Kwa nini ulikuja kuchukua? Mm. Lete panga kampa, kachukua panga kalita, kalichukua. <clears throat> njoni, njoni, njoni nyote, njoni, tukaingia ndani. Ile tuna, tunafika pale ehe mishale nishanalo jiwe mkononi, nikamwambia jiwe ile hapa. Nikampa ule mlevi alipigwa kibao. <laughs> Nikamwambia jiwe hili. Mm-hmm. Nilipompa mm -hmm. lile jiwe akampa yule bosi. Jiwe hilo hapa. Bosi akalipima akalipima akasema eh, hapa alhamdulillah. Sijawahi tokea nilipokuja na mwaka wa kumi tokea nje mgodini huu. Mm. Sijawahi kumpa huyu bwana hela akaleta hata kiroti. Mm. Lakini leo Mwenyezi Mungu inshallah riski tutapata. Mm. Tunafanyaje? Napofika tu tunafanyaje? Pale ilikuwa yule unamwambia cha kufanya ni kipi? Litasimini jiwe, nenda kauze ulete pesa. Mm anamwambia bosi, sikiliza wewe, mimi ndo ninayekujua, waliobaki wote hawakujui ya mm. cha muhimu nimekuletea jiwe wewe, sisi tupe pesa yoyote mm. Angalia watu duniani walivyokuwa dhuluma. Mm. Yule alipoambiwa vile hakumuuliza mtu mwingine yoyote. Yule ni mlevi. Hakumuuliza mtu mwingine yoyote, alichofanya nyanyua tu hivi. Tako lako katoa wallet. Dola mia dola mia tatu dola mia tatu dola mia tatu dola mia tatu dola mia tatu dola mia tatu dola mia tatu watu wote sita dola mia tatu mia tatu haya nendeni kapumzikeni kesho ndio nimchukue la kazini hapa kurudi mzigoni tena kule eh! hey. uh-huh. wakati ule dola juu akasema kila mtu anajenga nyumba na ananunua gari mm. Eh. dola mia tatu zile yule aliyetoa mchanga yule yeye na yeye ni, ni mzoefu wa pale mm. mimi najua tu ah dola mia tatu hizi sasa huyu huyu lakini mlevi mi nilijua kule kule dola mia tatu ndo utajenga nyumba ununue na gari au ah, ukajua ni maneno kilevi haya mi nikajua ni mlevi tu najua lenyewe nimeliona ni dogo mm. sijui mm. lakini tupotoka nje yule bwana akasema kwa kusema ukweli mimi kama mngenisikiliza hizi pesa tungezichukua tukamrudishia yule bwana mm. jiwe lile sio la pesa hizi mm. lile jiwe ni kubwa lile jiwe ni la pesa mm sasa maneno ya mlevi. Sasa yule tunaongea vile yeye eh, tayari kashashika njia anaenda zake kwenye pombe huko. Mm. Anana ale eh, turudisheni. Nikamwambia wewe unataka kusemaje? Mm. Kuumia tumeumia sisi. Mm. Hata kama tujafanya kazi ngumu lakini ule mwendo peke yake ni kazi. Na ni mm. kazi ngumu kwa sababu yeye siku zote asingelipata. Mm. Wewe unataka kusemaje? Katuzulumu, tumemzulumu. Pesa ni nyingi ni kidogo. Mm. Asema sababu shehe, mimi kwa ninavyojua mawe mm. le pe, jiwe lile mm. na samani mm. na sitaki kuuza jiwe mimi kwa maneno, nataka kuuza jiwe kwa vipimo mm. tukapime mm -hmm. Sasa kwa hiyo na ushauri gani? Twendeni, twendeni mm. Kwa hiyo tumebaki watu wangapi? Watano mm. wale wanne wa na mimi watano. Yule mm. bana kashaenda zake kulewa, kashachukua pesa zake mm. Baba, tunafika mlangoni, jamani, huyu nani yule bosi mm. tuna tushaingia uani tunaingia ulango ofisi mm. naye huyu hapa anatokea kule tumbani mm. ehe vipi jamaa yule anajieleza yule Shabani mm. bwana mm. bosi samahani hata kama yule mlevi kase, Rashidi kasema mm. yule ni mlevi lakini sisi tumekaa tumetafakari ili haki itendeke mm. hii lako ichukue mm. tukapime jiwe ili hata kama liuzwe tunajua tu utazidi lakini sio hela hii mm asema sikiliza, mimi wewe sikujui. Bosi huyo, bosi huyo anamwambia yule mshikaji mm. mimi wewe sikujui mm. nilimpa hela akwenda porini, yupo hapo kati yenu? Hayupo. mm. Basi mimi siwajueni nyinyi, nendeni tu. Halafu mtu anasema kama hivyo, ndo ana bastola kiunoni, <laughs> unafanyaje? lakini wewe anakukumbuka ila ananikumbuka na wale anawajua mm. lakini kwenye jiwe roho ishageuka kwa sababu pesa tayari kashapiga mahesabu mm.